Bonjour Adèle Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Sol, mi, do, si. Merci Adèle Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec Sol. Vous vous souvenez le lapin, il a sauté de sol, sol, sol, comme ceci. Alors le lapin, il descend doucement sur le mi avec troisième doigt. Cinquième doigt, mi avec le troisième doigt. Alors pour cela, on va répéter cinq fois. Sol, mi, première fois. Sol, mi, deuxième fois. Sol, mi, troisième fois. Sol, mi, quatrième fois sol, mi et la dernière fois. Ensuite, la main gauche, elle va venir sur le dos avec le pouce. Sol, mi, droite, droite, maintenant gauche avec le pouce. Do, ok Le lapin saute. Sol, elle descend, mi, et puis do. Il descend comme ceci. Alors pour les trois notes, on va répéter cinq fois. Sol, mi, Do. Première fois, Sol, Mi, Do. Deuxième fois, Sol, Mi, Do. Troisième fois, Sol, Mi, Do. Quatrième fois, Sol, Mi, Do. Et la dernière fois. Ensuite, il descend juste à côté. Sol, il a un tout petit peu sauté. Mi, un tout petit peu sauté. Do, maintenant juste à côté si. Ok Sol, mi, do, si, juste à côté, avec le deuxième doigt. Alors pour cela, on va répéter cinq fois. Sol, mi, do, si. Première fois. Sol, mi, do à côté, si. Deuxième fois. Sol, mi, do, si. Troisième fois. Sol, mi, Do, Si. Quatrième fois. Sol, Mi, Do, Si. Très bien. Maintenant, avant de terminer, on va enchaîner les mesures qu'on a apprises. Sol, Sol, La, Sol, Do, Si. Bien. Sol, Sol, La, Sol, Lapin. Bouge, Ré, Do. Maintenant, le lapin, il va sauter. Sol, Sol, Sol, Mi, Do, Si. Bien les enfants, à bientôt